Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marabahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys gimana kabarnya teman-teman sekalian Ya saya telat sekali ini untuk mereaksi sebuah video Yang mana ini kiriman daripada teman-teman sekalian Yaitu sambutan hari kebangsaan 2022 di dataran Merdeka Dan di sini videonya 3 jam guys dan tidak mungkin kita akan tonton semua ya di video kali ini jadi kita akan melihat bagaimana istilahnya kemeriahan bagaimana suasana di sana dan ya saya belum nonton sama sekali ini video guys Ini dari channel Times News Network guys So jom kita tengok videonya Saya sudah penasaran bagaimana suasana hari kebangsaan di Malaysia yang ke-65 tahun 2022 ini Jadi saya ingin mengucapkan kepada teman-teman semua ya Khususnya masyarakat Malaysia ya Selamat hari kebangsaan ke-65 Semoga jaya selalu, sukses selalu, makmur dan rakyatnya juga sejahtera Amin Amin amin ya rabbal alamin. Okey, so jom kita tengok video ni guys. Let's go. Wow. Dan keamanan rakyat Malaysia yang tercinta mm -hmm. ini adalah satu platform terbaik kerana okay. dalam keterujaan kita mahu menyaksikan perbarisan dan wow. kita juga boleh sama-sama belajar mengenai ramai ya akan meningkatkan semangat patriotisme atau cintakan negara Malaysia yang tercinta. Meriah dan penuh warna-warni kawasan wow. dataran merdeka ini dihiasi dengan jalur gemilang uh-huh. iaitu bendera kebanggaan kita. Wah, jilbabnya juga jalur gemilang, guys. Sebagai nama bagi bendera Malaysia wow. pada 31 Ogos 1997 dan Woo. buat Perdana Menteri ketika itu Bagus banget iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad di sini lokasi Ini pertama kali aku lihat istilahnya untuk hari sambutan hari kebangsaan ya. Dan biasanya saya melihat itu untuk pawainya, untuk istilahnya perarakan seperti itu guys. Dan ini upacara, bukan upacara sih. nggak ngerti juga sih guys. Ini sambutan ya. Dan kita mau melihat juga bahwasannya kemeriahannya tuh bagaimana gitu kan. Bersejarah dataran merdeka Oh, berarti ini sebelum sebelum perarakan ya? Anak-anak muda kita yang masih lagi uh, di peringkat sekolah, Betul. terutama yang terlibat okay. dengan pembarisan, yang eh. mereka sudah di, di, dikatakan sudah terlibat dengan latihan oh. ini. Jadi, eh, lebih sebulan yang lepas, jadi hari ini dizahirkan latihan-latihan itu uh, penat lelah okay. mereka dan uh, kita dapat saksikan penuh warna-warni dari sekolah di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor dan selain itu juga uh, kita sebenarnya amat teruja dengan kehadiran veteran-veteran uh, okay. tentera dan juga pesara-pesara oh. yang terus pada pagi ini ada yang akan terus serta dalam perbarisan. Hmm. Ha. Okey okey. Ah tetap teguh. Mm-hmm. Barisan sangat cantik, berkawat pun sangat cantik. Yeah. Jadi ini memberikan satu cabaran yang cukup besar terutama kepada kontingen-kontingen yang dianggotai oleh mm-hmm. uh, anggota ataupun pegawai yang muda-muda. Mm-hmm. Kita harapkan juga Okay guys. Kita, kita kita kita mau lanjut ke sini ya. Oh, dia syuting ini guys. Coba. Ayat Malaysia dapat disaksikan lambaian daripada oh. Oh. Isteri Perdana Menteri. Masya-Allah. Tiba okay. keseluruhan anggota keluarga Malaysia yang berada di Dataran Merdeka. Ini satu peluang keemasan kerana wow. rakyat sukar ya untuk yeah. bertemu secara dekat pemimpin tertinggi tanah air termasuklah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ya, itu dia lambaian eh, bersama dengan rakyat yang sudah hadir seawal jam 5 pagi tadi eh, dengan lambaian ini Oh, meriah banget sih. Wow. Oh. Asli guys merinding guys. Jadi jadi jadi saya membayangkan betapa istilahnya merindingnya orang-orang yang tinggal di sini. Maksudnya orang yang nontonnya dari sini gitu. Saya nonton dari layar aja itu sampai masuk istilahnya merinding gitu guys. Asli. Wow. Oh. Apresiasi kepada pemimpin tertinggi negara yang telah pun melaksanakan tanggungjawab besar dengan cemerlang terutama ketika negara masih lagi berdepan dengan COVID-19. betul, betul. pandemik COVID-19. Betul sih. Ya, yang boleh kita berkatakan tentang okay, eh, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kepada masyarakat khususnya untuk okay. mengembalikan jadi keluarga Malaysia, mari kita sama-sama oh. bersama demi tanah air tercinta Malaysia, Malaysia, Malaysia. Wow. Ya, kepada anda yang mungkin baru saja uh, bersama dengan kami menyaksikan secara langsung sambutan Hari Kebangsaan 2022. Anda kini sedang menyaksikan satu acara yang penuh gilang gemilang, acara pembarisan dan juga ramai bang. Yang diadakan setelah sekian lama dua tahun ya, dua tahun satu ah. yang sebenarnya ya sebab covid tu kan di lokasi seperti ini tetapi apabila berada di sini hari ini semangatnya sangat berbeza kerana setelah kenapa mukanya cemberut eh, gitu kerana sambutannya diadakan secara maya apabila kembali berada di lokasi kita dapat rasa semangat rakyat juga berbeza kerana mereka sudah seakan-akan kembali kepada wow. yang dirindui betul betul betul Wow. Yang berada di sekitar lokasi penuh bersejarah ini. Ya Allah. Adalah lambang kedaulatan sebuah negara. Ia berkait rapat dengan semangat patriotisme atau cintakan negara dalam Nah di sini kita bisa melihat guys ya Allah ramai banget ternyata. maruah bangsa, agama dan ibu pertiwi. Oleh eh, comel. Bendera dan penghormatan ke atasnya merupakan satu simbol nasionalisme. Kita memang berbeza kaum, kita memang Betul. berbeza agama, kita memang berbeza bangsa, kita memang berbeza warna kulit. Tetapi satu yang pasti kita adalah rakyat Malaysia. Betul. Satu yang pasti Malaysia adalah tanah tumpah darah kita. Satu yang pasti negaraku adalah lagu kebangsaan kita. Dan hmm. satu yang pasti jalur gemilang adalah bendera kebanggaan kita, keluarga Malaysia. Wow. Ya, mengulas tentang lokasi ini yang kembali dipilih sebagai lokasi sambutan pada tahun ini untuk sambutan Hari Kebangsaan 2022. Kalau tahun selepas uh, diadakan secara maya tetapi uh, masih juga ada sambutan di dataran Putrajaya, dataran Pahlawan. Okay. Uh, tahun sebelumnya ti- tiada sambutan. Pada tahun 2018 dan 2019 diadakan di dataran Putrajaya. Kali ah. terakhir di dataran ah. mereka adalah dan okay. Arab ini telah menyaksikan banyak peristiwa bersejarah ya uh, yeah. kerana uh, ia menjadi satu lokasi yang sangat penting bermakna dan juga uh, begitu uh, sentimental orang Betul. kata kerana paling utama adalah pada 31 Ogos 1957 tepat pukul 12.30 malam bendera, bendera Union Jack oh. diturunkan oleh Encik Tahir Abdul Majid lagu God Save the Queen yang dimainkan buat kali terakhir sebagai tanda berakhirnya pentadbiran British di tanah Melayu dan lokasi okay. ini kembali dipilih dan aura yang sangat berbeza apabila anda menyaksikan ketika ini di rancangan televisyen mungkin apabila anda berada di sini betul-betul di lokasi ini anda dapat rasakan bahawa penurunan uh, wow. pemilihan lokasi ini kembali adalah satu momen yang begitu berharga betul dan betul di sini kita saksikan ramai banget Malaysia sedang membanjiri dataran merdeka dan juga lokasi-lokasi berhampiran tidak mahu ketinggalan untuk terus serta dalam sambutan yang sangat bermakna ini dan untuk makluman juga ketika ini kita masih lagi menantikan ketibaan keberangkatan tiba ke bawah duli yang mahal mulia Seri Paduka Baginda yang di dipertuan agung dan Raja Okay, ini menunggu ya rajanya berarti ya belum belum datang dan satu lagi momen bersejarah juga akan kembali tercipta pada pagi ini Okey yes, Oh ini ini kan uh, penjaga ya di ini. Oh betul betul betul betul betul. Raja Permaisuri Agung amat dinanti-nantikan. Ya ini dia keberangkatan tiba okay. Sri Paduka Baginda berdua dari Bank Negara Malaysia. Wow, naik kuda ya. Disambut oleh timbalan Gubernur Bank Negara Malaysia. Baginda berdua menaiki kereta kuda diraja akan menuju ke Pentarana Diraja di Dataran Merdeka ini. Uniknya, kereta kuda diraja yang dinaiki oleh Baginda berdua merupakan salah satu tarikan utama bagi acara perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Okay. Jadi jadi ingat ketika istilahnya ini guys di kerajaan di keraton Solo itu yang kita kemarin istilahnya sama Koji juga. Nah persis ada istilahnya kereta-kereta yang macam-macam seperti ini guys. Wow. Keren banget. Sudah 17 tahun kereta kuda diraja ini tidak digunakan. Oh, 17 tahun. Itu dibangunkan adalah pada tahun 2005 oleh okay. Yang Pertuan Agong pada ketika itu Tuanku Syed Sirajuddin Syed Putra Jamalulai Semasa sambutan Hari Kebangsaan Di Dataran Putrajaya Okey Kereta kuda diraja diiringi oleh Skuadron Istiadat Berkuda Atau SIB Ko Koama Diraja Yang merupakan cabang Angkatan Tentera Darat SIB ditubuhkan secara rasmi pada 13 Mei 1997 di okay. Sungai Buloh. Dan pada Sungai Buloh. 1998, SIB memulakan operasi dengan kekuatan 5 pegawai dan 50 anggota lain pangkat bersama okay. 30 ekor abangnya keker banget, Bang. Keren banget badannya. Pertama Okay. Ini loh guys, penjaga yang di samping kanan kirinya itu keren banget. Betul betul. Sabis memangnya meletakkan unit berkuda Nih. sebagai elemen utama. Namun menjelang tahun 2015 fungsinya diperluas dengan penggabungan kumpulan regalia seperti pengawal tombak, peniup nafiri dan pengiring kenderaan diraja. Selain itu, okay. dia menjadi benteng pertahanan utama istana. SIB melaksanakan tugas-tugas istiadat berkuda bagi acara-acara rasmi melibatkan wow. ketua negara iaitu Kebahaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung seperti istiadat pada hari ini. Ya, bagi memenuhi keperluan, SIB meletakkan syarat ketat dalam pemilihan anggota. Masya Allah, idola guys, idola guys. Satu ini masya Allah ini ya. Masya Allah. Oh. diberikan nama Summer. Autumn dan Summer ini merupakan dua daripada 23 kuda yang terpilih membawa kereta kuda diraja dari skuadron istiadat berkuda wow. Amo Diraja. Baik, penyenggaraan kereta penarik pelapor kudanya masya-Allah menari kudanya guys kudanya menari loh ini baginda berdua dari bank negara Malaysia ke pentas utama di dataran merdeka kerana kita tahu kuda sangat sensitif dan sentiasa rasa terancam betul Jadi latihan menyeluruh dilaksanakan termasuk mengibarkan bendera di hadapan kuda yang terlibat dan membiasakan haiwan-haiwan tersebut dengan kenderaan dan suasana betul, yang betul. Selisih. Ya, kita dapat saksikan tadi lambaian daripada Kepaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Beginda yang dia Mantap. Kepaduli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agung sempat bagi mini love. Mini love, betul-betul macam ni guys. Hey. Eh. Jalur semakin uh, bersemarak di sini apabila betul, betul. Uh, kenderaan di, uh, berkuda diraja yang membawa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Baduga Baginda yang di-Pertua Agong uh, Baginda berdua semakin menghampiri pentas utama. Wow. Cinta memberikan mini love yeah. kepada keluarga Malaysia yang berada di sekitar Dataran Merdeka. Masya Allah. Lampaian kasih baginda berdua Kami yang berada di sini terasa amat dekat meskipun sebenarnya jauh. Ya. Tapi kemesraan yang disahirkan oleh baginda berdua itu membuatkan kita rasa benar-benar. Okey. Oh, merinding guys, asli. Aduh. Apalagi yang ada di tempat itu ya. Jadi kayak kayak di film-film loh guys, kayak di film-film. Masya Allah. Jadi kayak Wow, kayak zaman-zaman dulu juga gitu kan. Coba teman-teman lihat istilahnya juga film ah, film-film zaman dulu ketika menyambut gitu seorang raja. Pasti ada kayak gininya guys, ya Allah. Oh, kiss bye, kiss bye. Apa yang pasti, eh, sedih Paduka Baginda berdua Allah. sentiasa mengikuti rapat dan kami ber usaha dan juga peranan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam menangani pelbagai perkara yang terkini tentunya pandemik COVID-19. Oh, dah sampai. Apabila baginda berdua juga begitu prihatin dengan suasana dan juga kehidupan rakyat khususnya apabila ramai yang terpaksa uh, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Betul. Baginda berdua menzahirkan keprihatinan itu dengan pelbagai usaha dan juga pandangan kepada kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri. Kebijaksanaan baginda juga terserlah ketika menguruskan polemik politik yang melanda negara beberapa tahun lalu hingga membolehkan proses peralihan kerajaan ketika itu berlaku dengan lancar tanpa sebarang kekacauan. Masya Allah. Dan setiap kali eh, ketika istiadat pembukaan parlimen, Al-Sultan Abdullah pasti mengingatkan ahli Dewan Rakyat dan ahli Parlimen untuk menghentikan politiking sebaliknya politiking. memberikan tumpuan kepada memperjuang kebajikan dan kepentingan rakyat. Okay. Benarlah, raja adalah payung rakyat dan negara. Tuanku adalah tempat kami, rakyat jelata, bergantung. Daulat tuanku. Wow, daulat tuanku. Terima tuanku. Ini loh guys bodyguardnya tu loh guys Wow Dan Akan menuju ke pentarana diraja Dan akan diberikan hormat diraja Oleh pasukan kawalan kormatan utama Regimen Askar Melayu Diraja Ya Allah, baru pertama ini aku nonton guys. Jadi kayak gini ya, langsung langsung merinding asli. Oh begini hormat diraja ya. Wow. Satu, dua, tiga, empat. Ya Allah. Ya Allah guys. askar Melayu Diraja dan serentak itu terbang lintas lima helikopter milik Angkatan Tentera Malaysia terdiri daripada tentera darat Malaysia, tentera udara diraja Malaysia dan tentera laut diraja Malaysia. Seterusnya, Ketua Kawalan Kehormatan Utama akan melapor tugas kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan memohon perkenan Baginda untuk memeriksa perbarisan Kawalan Kehormatan Utama. Kawalan Kehormatan dari Petulian Pertama Dewan Askar Melayu Diraja siap untuk diperiksa. Mohon berkenan, Wangku. Okay. Turun ya. Oke. Okay. Oh. Allah. Oke, okay, ini memeriksa seperti ini ya, guys.

Allah. meneruskan acara. Okey. pengibarannya guys ya barisan barisan artis tanah air terdiri daripada Alif Zata and the Locos, Aina Abdul, okay. Naim Daniel, Nikki Palika, Bob Yusuf, Oh ni artis-artis. Suki Lo, Sufi Rashid, Amos Paul, Lisa Aziz, Nadia Hasnan, Putra Muhammad, 65 ahli choir keluarga Malaysia dengan iringan wow. 65 pemusik orkestra RTM pimpinan konduktor Dato Mokzani Ismail dan dibantu oleh Yuri Edris. Tidak ada meriamnya juga ya

yang mewakili kepelbagaian kaum, bangsa dan agama. Simbolik sambutan ke-65 Hari Kebangsaan di bawah penyelarasan Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Institut Pendidikan Guru Malaysia dan Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Okay. Acara disusuli dengan laungan Merdeka sebanyak tujuh kali. Mau macam ni. Maka kami. Maka kami. Rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia. Berikrar. Berikrar. Akan menumpukan. Akan menumpukan. Seluruh tenaga. Seluruh tenaga. Dan usaha kami. Dan usaha kami. Untuk mencapai. Untuk mencapai. Cita-cita tersebut. Cita-cita tersebut. Berdasarkan. Islam berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk. Pegawai dan dipimpin oleh penolong Okey, wow. Ini ini ini yang perarakannya ya, guys ya. Wow. Wow. keren guys Oh ini Oh Oh. Haidi bin Halim selaku penolong ketua perbarisan. Dengan oh, banyak eh. pengurusan bencana Oh ini tank-tanknya guys mantap serta Adnan Wow Ketika di sini memang lebih tertata ya guys karena di sini memang puncaknya ya dari istilahnya sambutan hari kebangsaan. Dari kemarin istilahnya yang kita react itu adalah latihannya atau keladi resiknya seperti itu. Oke guys itu saja video kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua ya Dan itulah tadi sambutan hari kebangsaan ke-65 tahun 2022 di dataran Merdeka guys So keren banget guys saya wow baru pertama kali lihat gitu kan Aduh Masya Allah So terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Dan saya pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh